jere ngeen jeuf mbok yi taamu baye xel sen television Touba TV rawat na di fi taataane xibaar yi marax yi niki tay ji bok na ci euh, ponki xibaar yi ñaari ponk rek lay doon lu soxal euh, bisub tay bi di magalu kazura Rajab édition 2019 fi ci dekk bu sel bi di Touba li nga xamne mom mo ci aju ak ni nga xamne la taalibe yi ko ci biir rew bu senegal ak ci bitim rew ñew ngir màggal si ganeek jamono Serigne Fallou mbaki ibnu khadim Mustafa ginaaw tam dañu addu jëmale ci li nga xam ne moo jëm ci prestation de serment bi nga xam ne nii njiitu réew mi doon na ko amal niki tey ji ca jam ñaajo di waat goo xam ne nii uh, waat na ko ci kanamu conseil constitutionnel uh, ngir rek juróomi yi nga xam ne nii uh, dëgmal na ko ngir yor réew bu Sénégal mu waat ci yan anam la ko fas yéene yore mbokk yi lii mooy ñaari ponk yi nga xam ne nii fas yéene nañ ko faram fàccee ci biir xibaar yi bu nees kiis ñu dikk ak yéen ci yaatal gi jërë ngeen jëf euh, mbokk yi nañ leen ko waxee woon ci junj gi ci biir gi noonu la ñu koy daal di euh, doore màggalu Kazu Rajab édition 2019 di màggal gi nga xam ne moom mooy jëmmal ganek jamono Serigne Fallou Mbacké ibnu Khadimul mustafa nekkoon ñaareelu xalifa Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba euh, Khadimul Rasoul moom ji mujj sell jooju le nag bis bi nga xam ne ci la ñuy màggal googu le gën a jamono ci ndigalul xalifaam bi di sëriñ Abol Baraka Mbacké moom nag digal na ki nga xam ne moom moo Fallou dara Daraman mi nga xamne mom moy saytu lepp lu jëm ci walum jangum alquran ci bir keur Serigne fallu ngir mi daal di jàng ay kaamili alquran yu takkoo takku way tam limu xasida bo xamne ni ken xamut xamutu ba euh, fi nga xamne mom mori ci buntu keur Serigne fallu mbake lol nak mi nga amone ci juroom ñetti waxtu ci suba japp fukki waxtu ak ñaar ginaaw bi mom Serigne Fallou sila Daraman dikkaat na euh, ci li nga xamne mom mo jëm ci mbollem kamel alxuraan yi nga xamne jang nañ ko ci bir diwan yi ci rew bu senegal waye tam kamel yi nga xamne jang nañ ko ci bir barabu Cheikh Fadal lool lepp nak muy fessel ni euh, boko ko day nek lim am solo ci jangum alxuraan ak qasayit ci bis bi nga xamne mom moy jëmmal ga nek jamono Serigne Fallou mbake ñu tewlu Serigne Fallou euh, dara Daraman ci ay leral yo xamne ne ko ci la ak xéwalam gi yàlla naka sama aka fekk sama sama doom sa fam Italie gëm nekk kontaan soon ko seddina nii ñu jàkkaarloo moom dañ see bëgg kontaan si ñun ñu ngi sëñ Fallou rek ñu ngi sëñ Abo Mbacke rek mu sëñ sëriñ rek mu doy moon jara coono bii yëg-yëg bi neex lépp depuis 82 ba léegi noo ngi jébbalu si moom di ko xool xoolaayab sëriñ Fallou dëkk jandeer mooy euh, man kenn laa ci njabootu ci la daramaan euh, ci njabootu sëriñ ci mu leen Cheikh Mawla yàlla dogal suñu maam yi itam amoon digal ci sëñ Tuubaa ci liggéeyal ko ci alxuraan bi sëñ Tuubaa dem ci géej gi itam suñu maam la waxoon ne barkeb alxuraan yàlla da ko def ci jam jëmm muy sëñ leen mu yóbbaale ay kaamilam ci géej gi doon ci liggéeyal yàlla ba dellu si loolu moo tax itam sang yu baax yi ñoom lépp sëñ Tuubaa rek lu ci ne la ci sëñ Tuubaa tànnoon rek waxtu wu nekk dañ koy firndeel ak di ko yeesal loolu moo tax e, kër Cheikh Mamadou Fadil gi mooy sama buntu ci kër Sëriñ Tuubaa waaye kilifa yi ñoo yëkkati alxuraan ja tegaat ko ci suñu loxo ak njàngum xasida mi biñ ko tegee ci suñu loxo itam dañuy woo ay daara ak ay nit ñoo xam ne yoruñ daara sax waaye dañoo teew si ci màggal gi si bëgg a jàng alxuraan ak ak ay doomi cheikh yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak ay kuréel ak ak nit ñoo xam ne dañoo yor seen daara mbooloo mi fi teew ñëpp ay nit ñu wuute lañ am na ñoo xam ne dañoo màggas rek gis ne mën nañoo jàng alxuraan ñu ñëw dem ci groupe bay jàng alxuraan ñuy jàng xasida dem ci groupe bay jàng xasida at mu jot nag dañ fi jàng loo xam ne dana jege téeméeri kaamil ndax ay kaamil lañ yor yu bari yoo xam ne sëñ Daam Fall sëñ Abdourahmane Fall sëtub Cheikh Amadou Fadil moo ko joxe woon fii lu mat ñaar fukki kaamil yoo xam ne moo ko fi yabal ñu indi ko fi ñu ciy jàng at mu jot mbooloo mu mate ab kaamil ñu joxe leen am na ñoo xam ne dañ leen jox fanweeri jukki ñu jàng ko kenn ku ne juróomi yoon am ñoo xam ne dañ leen jox ñeenti jukki ñu jàng ko ay ay lim kenn ku nekk fo sang man tollu ci alxuraan ak sax miin rek ñu xool fa nga toll ñu jox la ko su ko defee buñ jàngee ba noppi heure yi ñuy tàmbali daal muy huit heures rek jëm kaw ba ginnaaw tisbaar bu ñuy mu kaamil bi li ëpp léeg-léegi daañu ëpp téeméeri kaamil léeg dana ko yées mi ngi aju ci mbooloo rek am na itam ay daara ak ñoo xam ne dañ fiy ñëw di indi ay lim yuñ jàng seen i kër am na ay murid yoo xam ne itam dañuy jàngal Cheikh Mouhamadou Fadil limub ay kaamil wala benn kaamil wala ay turandoo itam danañ ñëw wax na jàng nañ nangam ñu boole kook lim bi fi ne loolu nag léeg-léegi suñ ko suñ ko suñ ko dajalee mën naa ëpp sax ñaar téeméeri kaamil waaye noonu itam boo demee ca barabu Cheikh Amadou Fadel ña ngi fay jàng waaye dañ fa joxe ay limu ay kaamil kër sëñ doomi sëñ Fallou yëpp itam ña ngi fay jàng am ñoo xam ne itam dañuy jël seeni daara da dem di jàng ca doomi kër sëñ Fallou yooye kon liñ fi jàng ci alquran ay barab yu woote la waaye fii nag ginnaaw kër sëñ Fallou la euh, mooy mooy fii lépp déparé moo tax ñu ne kon nañ jël barab bi ñuy defee cérémonie officielle bi wala cérémonie religieuse bi kilifa yi di fi daje baas boobu muy baas boo xam ne ñoom fonk nañ ko lool ñu ne kon bëccëgub euh, Kazu nañ fi yendoo jàng alxuraan xasida euh, kilifa yu baax yi yónnee fi ay teranga yu doy sëkk rek ak i berne euh, ñu yendu fay jàng teral murid yi fi jàng jox leen ñu xewlu jox leen ñu naan lekk dallu waaye jàng xatma bi kon ku fas li nga bëgg sa diggante ak sa borom jaarale ko ci Cheikh Mahamadou Fadel mi nga xam ne mooy suñu cër ci Eh, ginnaw kaddu serigne fallu Fallou Sylla Daraman moom nga xamne mom la Abo Mbacke Fallilu denk li nga xamne mom mo jëm ci njangum alxuraan mi ci ko Kazu 2019 dañuy daldi addu jëmele ci magal gi ba di magal gi nga xamne moy jëmmal gën ak jamono serigne fallu Mbacke mi nga xamne ni mi ngi gane aduna ci atum 1888 ca Daaru Salaam eh, ci khilafa gi ci atum 1945 ba 1968 mom mom le nak kiko fi eh, téwal di serigne Abo Mbacke eh, nekk ñetteelu xalifaam tay ji biñu ñu xëyee mbooleem yi nga xam ni ñew nañu ci magal gi dem nañu duggu bir kër Serigne fallu fekk ko fa fi mu nekk Serigne Abo ngir ziaré ko sa fanté ak ñom ñen ci taalibe yi nak yëkëti nañu ay kaddu yi eh, waye tam kaddu yo yoo ni kaddu yu yaakaaru la ci ziar bi nga xam ni def nañu ko ci xalifab Serigne Fallou boobule suñu natango Serigne Adama mbo ci feggoo won nak eh, Jibril Khoule demoon nañ jëli li nga xam mom modi réaction yoyu lañu téwlu len xéwalam gi yàlla sama aka fekk sama sama doom sa fam Italie gëm nekk kontaan soon ko sedd nii ni jàkkaarloo moom dañ see bëgg kontaan si ñun ñu ngi sëñ Fallou rek ñu ngi sëñ Abo Mbacke rek muy surub sëriñ rek mu doyloo doy moon jara coono bii yëg bi neex léegi depuis 82 ba léegi noo ngi jébbali si moom di ko xool xoolaayam sëriñ Fallou dëkk jandeer Touba Toor jandeer di bëgg sëriñ Fallou di ñaanal sëriñ Abo Mbacke ak sëriñ Fallou gépp yàlla yàggaloo leen fi te li ñu seet si sëriñ Fall moom la yaakaar sëriñ Abo Mbacke ba ñëw fi jóge Toor Jandeer ñëw fii di siraar sa sëriñ Abo kontaan lool bég lool yàlla na ko yàlla yokk dara jaam yokk ko bunti xéewal yo ànd ak wér ak wér la si dara jëy sëriñ Fall mi nu yaakaar. amuñum sëñ Fallu waaye dañuy ñaanal suñu njaboot gu góor gi yal na leen yàlla may ay soxna ñu am doom ñu tudde ko sëñ Fallu ci barke Kazu Rajab gii ñun sëñ Abo ak taalibe bu ñu bokk ak moom du mbokk gi ñoo bokk benn deret maa moom suñu ndeyee toppante waaye dañ ko jaay jënd ak taaw bi mbakke taxawu nañu réer nañu sutura nañu ñu ngi ñaan ci ayuk sëñ Faaw gi na ci am ndam. di ñaan ñab Abdou Karim yal na fi yàgg te wér balay saburi sëñ Mbàkke maanaam moo joxe ndigal. moo ne ku ma bëgg a gis demal ci sa ñaboo ku gis sa ñaboo gis nga sëñ fallu ku gis sa ñaboo gis nga ma sa ñaboo mbakke ku ko gis di nga texe boo dee dem àjjana balay sa yàlla fi yàgg xol boo xar fekk ci sëñ fallu mbàkke barka baram Touba. sa yo ko woy muy wuy la yalla ñu sëñ fallu defal jamm sëñ Abo Mbacke mi yalla na fi yàgg tebe ak sëñ Moutakha. bisaatul gee ma nekkal may voyage dug ci ote ku ne laay dem ñi ma waaye ma bëgg duma xottere duma ñaan la waaye du dañuy ñëw di jox rek lepp sëñ fallu lima yek kay sama xol mom wax deug yalla man rek man yalla rek mako xam ngir jëmmi sëñ fallu ndax sëñ fallu dañu defal lo xane ci ay tout temps rek fekke wuñ ko waye yëg nañ ko xam nañ limu defal bu baaxa baaxa baax ndax suñu wajur bi mi dem battale ak sëñ fallu ñu yegg lo xam ci ñun nag yalla rek ñoko xam señ Fallou defal nañu lo xam ci dal ma sha allah. xana santat suñ borom ndax suñ fallu rek lañ faral fi be yowmal khiyam sant suñ borom sant ko bes wa wessu sant suñ amone lu wessu sant itam wax ko ndax ziyaare señ Abo ci bes bi yamut ak dara ci kaw suuf. contant rek melni señ suñ Fallou jakar lol ndax bëgg Fallou lañ ñuy ñu sopp señ di ziar wa bay fargib, Fall gi di ziar képp ko xamni ñew nga fi yalla yalla suñ borom faj aajo yi tey daal dañoo kontaan daal dañoo kontaan yàlla yàlla suñ borom jëfal ñëpp xiwal yu bëri ànd ak gudd fan wér ak wér suñ suñu aboo fàllilu yàlla na fi yàgg ci wér ci barke Serigne Touba. yaakaar naa ak sëñ aboo ñaanal nañu ñu doon indi suñu liggéey ci liggéey bi si daayira Xaadim sol di ñaan yàlla may nu kattan at mu ne ñoom ñu ko fi indi di ñaan sëñ Muntaxa yàgg bi ak sëñ aboo ak waa Serigne Touba yëpp ci kàddu yi taalibe yooyu ci la ñuy daal di desandi ci nga xam ne moom moo jëm ci euh, màggalu Kazu Rajab édition 2019 ginnaaw ziar ba lay ca xalifa Serigne Fallou di Serigne mbakkee ni niki noonu tam taalibe yi. bu ñu ñëwee ci dëkk bu sell bi ci Touba ngir magal li nga xamné mom modi bisu di ja bi dal di nañuy jàll fi nga xamné mom modi ci di ca barabu Serigne Fallou Mbacké ci biir jumaa ji niki non tam rang gudd mom mo ci biir ak ci bitu ngir dem mëna def seen ay ziar waaye tam def ay seen ay ñaan ci kanamu borom na am mu am ginnaaw lool tam dugg nañ ci yeen barab yi nga xamné mom mo moo ci biir jumaa ji waaye itam rawatina barabu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu bari ci talibé nak yëkëti nañu seen kaddu di fësal né bo gisé bu ñëwé Touba ñu dal di jubali ci barab barabu serigne fallou mbake ñu ca bari ca ñom suñ fa ñaané ay soxla day deppok suñ borom def soxlu yoyu li dal di nangu motax duñ tiaxane ben yoon dem ca barabu serigne fallou mbake sukku fa dal di amal seeni ñaan ñu tewlu len ci micro adama mboj bo won nak ousmane maax serigne fallou lol bëgg serigne touba ak cheikh rafal ak wa kërëm ñu ñëw ziaré ci ci bisu bi santale ko suñu borom serigne fallou nak dafa di xamé ni ka manam li ngay xalaat sa xol ak li ngay yaakaar ak li ngay bëgg moom lay xam di ko faj. màggal sëñ Fall musuma koo màggal si sama borom kër moo feebar ci màggal Touba ji màggal si wuñ ma ne comme ça màggalu ma màggal Touba naa ñëw ci barab sëñ Fall bi ñaanal ko waaye wóor na yàlla mi ma tim dootuma tardé te màggalu sëñ Fall sama xol bi tey dafa sedd sama xol dafa sëñ Fall lépp lu ma ko ñaanal suba ba ngoon jëm may na ma musuma tànqam taman ab tuubi laa damaa tuub ñu takk ma waaye sëñ Fall wër na sëriñ Salim lépp lu ma ñaan rek defal na ma kontaan rek kontaan bëgg sëñ Fallou bëgg Cheikh Mountakha Mbacké mi sama sëriñ di sama sëriñu waajur bëgg njaboot sañ tuubaa gépp di kontaan rek di am yàlla defal nañ dëgg ñëw ci Kazu Rajab gi di gën a ñaanaat suñu borom euh, soxla yi faju aajo yi ak aajo yi yëpp kontaan nañ daal yàlla nañ fi yàlla di def ñuy gën a di fii gën a ñëw ak ñëw ñëw ñu ngi sant daal wax dëgg yàlla suñu xol yi dafa sedd bu ñu génnee ci xabru bii rek dañuy daal am mbégte ak contante gu reey reey ak mbekté dal di ñaan suñu borom defal ñu lepp luñ fi ñaan ñu bokk ak mbollem yalla yi. wax deug yalla bis bi tay ñew nañ ngir magal si magal gu am solo di bisub kasiraja Rajab di magaluk señ fallu wax deug yalla nit ñi ñew nañu and nañu rawati euh, rawatina tamit euh, manam li ñuy yëg ci bis bi muy yegaayu neexaayu bis bi ak màggaayu bis bi euh, wax deug yalla bekk nañ ci lool mën mi di wax ak yow ak mbokki julit yi ma andal mbokki yi ñi ngi ba tiawon fa lañ dëkk Euh, wax dëgg yàlla ñu màggal si vraiment at mu nekk bu ñu ñëwee di yëg mbégte di yëg yokkute. yëg-yëg bi moom ànd ak taalibe rek doon murid saadex rek war a jëm ziar ji xalifa sëñ Abou Mbacke fas yéene delluwaat ca tool yi bu soobee yàlla. sant rek di ñaan suñu borom defal ñu ci xéewal jàmm wér sutura ak teranga lépp liy jafe-jafe suñu borom teggil na ko li xéewal suñu borom indil na ko. maanaam suñu Fallou de doon na kenn koo xam ne ku yàlla kennal la. ndax lo jax bo nañ juroom ñaari suñ fàllu rek suñ borom safara ko loolu mom digënté nak suñ borom mom la kon nak ñiko ñaan rek yalla na bu reela la yokkee leeram te taas ci barkeem. xana fonk bés bi rek def ci suñu yitté yépp ci barkeb suñ bi suñ bi mën na lu ne ñoo ngi koy ñaan bu wàjj aaju yépp def na ko ak wër ak xiwal. di siyaare sëñ bi rek di ñaan ak wër ak wér fan gudd rek di ñaan rek li lu ñu gën rek man ko déwén rek barke borom jëm barke borom Touba. may sant Sëriñ Touba bu faw di ñaan bis bii di yokk di jëm kan ba faw lu suñ toll am yan ko bokk barkam Tuuba amin Serigne Fallilou Mbacké sama xarit sama wëlëre sama yaakaar addina ak alaxira jëriñ may lu ma lu ma kenn jëriñut ñu ngi koy sant bu baax te ñaan yàlla képp ku fi teew rek sama borom faj say aayo yëg-yëg bi mooy ñu sant bu baax baax wax dëgg yàlla am nañ ci kontant lool ci teew ci bis bi am nañ ci kontaante lool di ñaanal ñu bëgg a ñëw te ñëw ñu yàlla dafa leen xéwal wax dëgg yàlla ñoo ngi sant bu baax a baax lu ñu am rek Serigne Fallou la lu ñu manit Serigne Fallou la ku jàqit di nga woote koo woo koy woo sëñ Fallou kenn ku ne am na sëriñ dama koy faral di wax ni ñun sëriñ Tuubaa la ñu gëm gëm gin ko gëmit gëmuñu ko ngir bëgg dugg àjjana gëmuñu ko ngir bëgg dem ragal safara dañ koo gëm ni ndax li ko yàlla jaraloon ak yonent bi moo rafaatale noonu jaral ko ci kàddu yu taalibe yooyu ci lañ daal di àddu jëmale ci li nga xam ne moom moo jëm ci comité d'organisation bu màggalu Kazu Rajab édition 2019 Euh, waajtaayu magal gi nak taxon nañu amal ab CRD akub CLD euh, kilifa yëpp ak chef de service ak gouverneur bu région bu Njaaréem di Mamadou Moustapha Ndaw ngir ñu daal di xool rek li nga xam mo jëm ci yeen matukaay lañu wara jël ci magalu kazoura Rajab ben soxé du am ci lu jëm euh, ci amalin gi waye loolu le melna na ni nemmeeku nañu ci ak soxé ndax am ndox jamono ji kenn mënu ko gis ci diwan bi di khayra njeen ak fi nga xam ni mom modi di Madiana loolu le nak lako waral bokku na ci wa hydraulique yi nga xam ni nii nañu ne seenu liggéey nañu ko waroon a amale ah, daanaka amale wu wuñu ko nu ni mel rax ke dool itam bâche yi nga xam ne nii waroon nañu ko jox comité d'organisation bi ngir bërëb yooyu yi nga xam ne dafa ñàkk am ndox ñu mën ko faa yóbbu ba seeni borom mën caa sukkandiku ngir am ndox moo xam ne daañ ci mën a teral seeni gan lool lee yooyu le bâche dafa yéex a ñëw ci comité d'organisation bi ba tax kenn laalu ko akup loxo yi le kàddu nag ki ko fësal di eh, Serigne Fallou Ndiaye di kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci comité d'organisation bi ñu teewlu ko liñ ci nemmeeku nag mooy wax dëgg yàlla Euh, magal gi mom dafa dimension bi mu tollu fi ni dafa rëy rëyaay go xamni ni man li may lancer appel moy état bi jëlaat ci yenen mesure parce que vraiment def nañ CLD waxtaan fa wax fa lañ fa wax jóge fa def CRD wax fa lañ fay wax lama ma doon insister nak ci bir CRD ba mu jëm surtout nak ci hydraulique muy euh, bas yi ñoo xam dañ ko fi andi ak auto euh, ndox yi vraiment ñëw na waaye dafa ñëw en retard jaa xayira mi ngi ñàkk ak njenni lépp ci waxoon naa ko ci affaire boobu waxoon ko waxaat ko mais foofu Madiyanet am na tey jii rek def naa ay rotation oto ndox yi jot a ñëw liñ def Madiyana ci ndox mësuñ koo def màggal Kazu Rajab mësuma yóbbu Madiyana ndox waaye ren def naa fa ba nga xam ne moom mujj récupéré waat camion yi ni leen ñu tasaat ci beneen dëkk bi wax dëgg yàlla ñi ñu fa yoota yabal jàmbaar lañ liñ ñëw ku ñëw jëm nañoo sooyee situation bi mais c'est difficile li nga xamné dal daal tamit côté sécurité moom vraiment euh, li ñu fi indi ci élément bëri na lool mais dëkk bi mo reuy ci dafa laajaat ñu gën ci taxawaat vraiment dal ci organisation bi amna lu ñëw waye amna lu dess amna lu lu dess vraiment na mu na def dal dëgg-dëgg moom ci kàddu yi Serigne Fallou Ndiaye moom lee sax ñu gën koo xam ci Serigne Alaaji Ndiaye programme ci la ñu daal di desandi ndax yeneen jafe-jafe am na ci lu jëm ci wàllum yoon wi jógee Ndakaaru jëm si ci dëkk bu sell bi Touba rawatina autoroute à péage bi ndax xam ngeen ni tey jii njiitu réew mi da amal li nga xam ne moom moo di ak waatam ca Diamniadio ba tax nag autoroute à bi ñu daal di koy tëj li tàmbalee Ndakaaru ba Diamniadio ci bi juróom-ñetti waxtu jotee ba toftal ñeen fukki simili ak juróom jàpp fukki waxtu ak benn maanaam 11 heures loolu nag tax embouteillage bu méttee métti daal di am ci li nga xam ne moom moo di diggante Ndakaaru euh, jàpp Diamniadio ci lu jóge ci autoroute à bi moom Serigne euh, Fallou Ndiaye euh, programme nag di fësal ne nguurug Sénégal wala nay bàyyi xel a bis yu mag yu mel ne màggalu Kazu Rajab ba yenn mesures yi suñu koy jël ñu xam bu baax a baax fan la ñu koy teg rax ci dool itam bu fekkee jël nañ mesures yu ni mel tam ñu teel koo yëgal askan wi ba ñu mën a xool wan yoon la ñuy jaar waaye tey jii am nañ askan ñu bari ñoo xam ne bëggoon nañoo ñëw ci màggalu Kazu Rajab gi dañoo mujj fomm dëppaat ngir embouteillage bu métti bi nga xamni ni amna digënté Dakar ak Jam Ñaajo ñu téwlu Serigne El Ndiaye programme. que nit ñi xam ne am nañ problème parce que amna ño ñoo xam quitté nañ 8h Dakar 2h lañ arrivé Touba lan problème bu ambutiage ma gis ne lu toll ne màggalu Kazu Rajab démé bay ñëw ñu war na dañuy tëj am euh, autoroute bi ci autoroute Ila Touba ki mësta génn jëw Touba gis autoroute bi ñëpp mom lañu bëgg jël pour xol ko dañ ko kumpa waro nañ ci jël ay mesure yu mat yu mat sëkk wa nga xam ben euh, problème du ci am mais problème bu reuy reuy ci deux heures heures route nationale waaw c'est pas normal ci événement wala bok ñu wax comité organisation journalistes saisir yi que bu des kenn jaar ah ñu ñu wax xam ko problème am ci ñu problème monnaie ana problème la poser problème société bu tol nañ parce que xam événement waye lolou lepp ci négligence la bo xamni ni fi may wax ak yow bu fi tollu nit ñang ci ci ci ci ci ci péage bi kon nak lolou ma ngi ci lancer appel itam koo xam ne appel eh, bi bu ko jël ko ndax boko ko da ngay da nga don bañ ci national ba mom nga am ci national bi fi mu ne na ndax ñi ñew ba bambe ñu jadd jël ko ñepp aksi nañ bu yag defuñ bu sax eh, une heure de temps aksi nañ sen Touba waye ñepp dañu jubug jogondoy wuti APS bi ngir bëgg lu gaaw ak xolaale ko ñi nga xamni musuñ ko gëna gis waye loolu jugal jural leen ak euh, métti boo xamni ni doyna ah, euh, doy kon nak loolu man maa ngi ci interpréter vraiment sinwa euh, yi nga xamni ñom lañ jox exploitation bi ñu def vraiment nak loolu yabaté la parce que waron nañu jël seeni mesure ba li lepp du am loolu nak li nak bu amé tambuli magal gu mag gi ñëwagul ci dimension magal gu mag ak gi ni ñu toll kon loolu war vraiment war nañ ci jangata defati leneen ubbi yeneen gise defar ay carte bu amoon ay carte yu embouteillage bi yëpp lu ko am mais lu bees amul ci carte amul dara benn gisee nga jaar ñaar ñett ah ba benn waay moom ma wax léegi ci biir ci señ bi ne ma man maa mujj saisir kii ne leen nañ tëj benn kii bi ubbi ko ni ñi ci jaar yooyu yëpp daal ay jafe-jafe la vraiment gis nañu daal autoroute bi moom neex na baaxoon kii na waaye màggal gi moom andi na ci sabotage bu rëy handicap bu rëy Eh, ci kaddu serigne fallu ndjay mom le ci lañ daldi addu ci li nga xamne mom mo jëm ci turondo yi serigne fallu yi nga xamne ni dañu takku lol waye tam eh, nek ci gox yu fasantiko ci rew bu senegal ci bir region yi ñom ñoo le nak region bu nek am nga sas wo xamne mom lañu la sas ci li nga xamne mom mo jëm ci wattaayu magal gi ak ni nga xamne non lañ ci wara duggalé seen loxo ba tax turondo yoy le nak lekkalé seen bop ci ben daaira tuddé seen bop daaira turondo serigne fallu yi danaka mat ay junni junni ci rew bu senegal ak ci bitim rew ñom xam ne nag at mu jot dañu indi ay ciopité way tam indi ay mbir yu am solo ci li nga xamne mo jëm ci magalu kazu rajab gi ki nga xamne mo modi eh, serigne eh, sen njit di serigne fallu galas eh, xuma yëkëti na ay kaddu indi li nga xamne ni mom modi ay leral ci serigne fallu yi nga xamne ay turundo serigne fallu la yan yan anam lañu duggal sen loxo ci magal gi ak nank lañu fexé ba saytu lu jëm ci walu organisation bi jappalé ci comité organisation ba magal gi mëna ci ayib ñu tewlu ko ci micro adama mbocio feggo wonak jibril xulle ñoo war a teral gan ñi ñoom itam fii lañu dañu togg ay teraanga di ko indi fii ci kër Sëriñ Abdoulaye tër bi ngir ñu terale ko turandooy Sëriñ Fallu yi nga xamante ñoo ñëw ci màggal gi moo xam fii mooy sunu siège social mooy kër Sëriñ Abdoulaye tër bi mboolem turandoo bu dëkk ci Touba wala Mbacké wala Njaaréem togg ay xéewal fii nga ko indi kër Sëriñ Abdoulaye borom boo ñëwee ñu arrêté ko fii ci carnet bi ñu seet fi nga xamante bu dee nag euh, bu bu defee trondo yi ba noppi nag ñu jël euh, xéwal yooyu yóbbu ko ci hôpital yi ak kaso yi ak jàkka yi ak moska yi ñoo xam ne bisub sëriñ fallu ñëw na trondo yi sëriñ fallu ñoom ñoo warloo ku fi ñëw bisub sëriñ fallu bu ñëwee képp ku fi teew ñu teral la ba ñu nekk ci hôpital yi ak ñu nekk ci kaso yi xam ne bisub sëriñ fallu ñëw na bu ñëwee ñu teral leen yi ban xam ne bisub sëriñ fallu ñëw na moo tax ñuy organiser loolu moo tax fallu mu nekk ci Tuubaa te yàlla man loola ko rek da nga togg bal da nga togg ndab indi ko fii ngir nga indi ko muy sa barkelu ci màggal gi bu ko defee tur ndab yooyu la ñu dajale yobugo ci mbollem hôpital yi ak kër doomi Serigne fallu yi ak turondo yi magal si ak gan ñi nga xamne ñoo nekk ci kër Serigne bi ñu ngi fassé leen téral loolu moy suñu liggéey turondo yi mom lañu def ci magal association bi mi ngi daj mi ngi soso won ci Cheikh Mouhamadou mustapha Fallilou mom mi nga xamne moy Serigne Modou Bousso Dieng moom ci ay jamonoom bobu la soso won woon maanaam ci la soso won way fi dool dem na ba doon association ndax bari na lo xamanteni ñoom turondo yi dañ ko def nga xamne ñoom moy seen moom lañu jagleel ba ci li nga xamne mom lañu mu jot moy yeesal barab euh, sun turondo bi moy Cheikh modou Fadal loolu turondo yi lako serigne bi joxone ñu war ko yeesal mu tollu ci 200 millions ñun suñu liggéey at mu jot dañ koy collecter collecté ko num toll rek jëbël ko sëriñ ki fi nekkal si amadou fadal mu def ko fa nga xani fa la soob ba at yi mujj yëpp li ñi nga xani mom lañu collecter diko ko liggéey koy def ci bar jumaa jee nga xani mom la sëriñ fallu mom sëriñ sëñ Abo mom mi nga xani mo fa nekk sëriñ fallu mom lay taxawal ci padowa la jitu ñi ñu jot ci barab bi liggéey mo mosaanam fofu lañ koy yobbu daayira bi nak sa association la euh, tudd association ndax dañu senegal gep ba ci bi bëtim rew fenn fune dañ fa am ay section bu de dañ ko am dañu def ay régional région bu ne am nañ fa représentant bo xam mo fa nek mo ñu fa teewal bu màggal ñëwee day and ak wa région ba ñëw and and ak njiit la ñëw and ak représentant ba ñëw ñu dalal ko ci bërepp bolem muy muy département yi fenn fune am nañ fa ay ndaw bu ñëwee nak dañu ñëw dajalo fi ci bisu magal gi magal jalé nak ci lañu dajalo dajaloowaat ñun ñëpp def ko ay euh, def ko bisu siar bo xamni bolem mboolem région yi dajalo dajalawaat ñu and dem teew ci kanam sëriñ bi waaye daal mbooleem ku tudd Serigne Fallou wala nga am doom tudd ko Serigne Fallou ñëwee fii dañ la daggal carte membre daggal la fi nga xam ne fi nga war a nekk loolu mooy sunu liggéey turandoo yi ndax turandoo yi ñoom la Serigne bi jox jël maagal teg ko seen loxo nga xam ne fu turandoo Serigne Fallou nekk rek ñoo a teral ñoo war dara Euh, ginnaaw kàddu yi Serigne Fallou xule yooyu la ñu daal di euh, des ci li nga xam ne moom lu aju ci màggalu kazura Rajab 2019 rawat na ci lu pàcc bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllum wér-gu-yaram euh, daayira bi nga xam ne moom la ñuy Matlabul mu ci bu Pikine ca karu ñoom nag def ay matukayu am solo ci lu jëm ci wàllum wér yaram indi ay way kër docteur waaye itam ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci nañuy saytoo doomu ci jamono yi nga yaramam dafa xaw a sutaate waaye itam indi ay garab yu ama am solo ngir saytu wér-gu-yaramu askan wi ak taalibe yi nga xam ne dañoo ñëw màggal si Kazu Rajab te duñ ca fay benn dërëm antenne médicale boobu le nag ña ngi ko monté euh, ci biir kër Serigne Abo Mbacke euh, Fallilu ñu bari ci askan wi nag ñoo xam ne seenu yaram dafa xawoon a dem nañu fa ba ñu saytu leen te fayuñu benn dërëm ñu teewlu ki nga xam ne moom moo jiitee daayira boobule di Mamadou Lamine Ndiaye ak docteur euh, Matar Diop ci micro Adama Mbodj feggoo woon ba tey ak Jibi Xule gis nañ ni bir mi day gëna yaatu té suñu collaborateur yi euh, day day day gëna day gëna yaatu tamit donc ce qui fait que dañuy continuer rek di wax ni comme mbirum sëñ Fallou la ñi ngi woo ñepp nga xamante ni sëñ Fallou lañu lañu lañu lañu lañu noyé ñi nga xamante ni sëñ Fallou moo la ñor donc pour ñu ñëw japp ci mbir mi wax parce que lool buñ koy commencé initier ci ndigalu euh, daanaka euh, sëñ Abo la won 2012 bi ñëw fi ziaré ko wax ak mom wax ko li bëgg sax boo ñëwee rek nit ñi dañ leen njëkkalante sax pour xam ne li ñu leen joxoon daaw baax na kon saa veut dire que ni kon am na résultat néew ma attanuñu ko waaye yaatu na yaatu goo xamante ni dañoo bëgg ñëpp bokk ci loolu moo tax ñuy wootee képp koo xamante ni bii màggal gi gib su ne nga bëggee def sa dara ñun ñi ngi hôpital pikin foofu la foofu nekk bu ñu jógee ci wàllu wér-gu-yaram dañuy daal di àddu jëmale ci li nga xam ne ni moom moo jëm euh, ci wàllu xarala yu yees yi li nga xam ne moom moo di jumtukaay ya rawat na li jëm ci wàllum télévision yi ak site internet yi ni nga xam ne noonu la ñu amale seen couverture médiatique euh, ci màggalu Kazu Rajab édition 2019 ñu ca bari ca ñoom nag jamono ji di ay direct ay ay streaming ci li nga xam ne moom moo jëm euh, ci seen i ba waa bitim réew di mën di bàyyi xel li nga xam ne moom moo di màggal gi en direct loolu le nag site yu bari amal ko atum atum ren ji eh, ki nga xam ne nag moom moo di Serigne Khadim Seck di directeur de publication bu Touba Vision moom nag di fësal ne loolu le boo gisee mu am eh, waaye itam am solo gi nga xam am na ko solo yoonu murit da war a jëlal boppam li nga xam ne eh, moom moo jëm ci wàllu média en main maanaam ko ci ab loxoom am ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu autonomisation maanaam kenn bañ ko koo yoral loolu nag fekk amagul li nga xam ne mo moo jëm ci wàllum couverture yi jëm ci bis yu mel ne màggalu Kazu Rajab couverture bi da daa di xaw a des li nga xam ne nag moom jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne amna ci lu jëm ci walu couverture nak bokku na ca baisse de tension bi nga xamni ni nemmeeku nañ ko ci lu jëm ci connexion internet bi nga xamni ni day yek ak a wàcc loolu nag mën a indi lool ak sooxe ci seen app euh, liggéey ñu tatan ay kàddoom euh, ci micro Adama Mbodj feggoo won ak euh, Mansour Guèye organe yëpp te da loolu li waral luddul avancement rek la dafa fekk ne mourid yi dañoo xaarul kenn ci lenn seen lepp dañ ko jëlal en main seen loolu moy tekki li li am ni su ko organes yi bari nañ euh, secteurs yi bari nañ li ñu Ils couvrir bari nañ li tax mu mëna a dal pass pas-pasu yi ci jëlal seen bop seen seen yëf seen bop xaaruñu ci kenn xaaruñu ci ben télévision xaaruñu ci kenn bo gisé yeen télévision euh, euh, généraliste ngeen un peu mais rawatina yoonu Ils ngeen di y a yenen télévision yenen site internet c'est la même chose donc li signifié bi bi bi dynamique moy pas-pas bi murit yi am pour dundalal sen bop li ñu yor. des fois rek euh, mu am ay euh, baisse mën nañ ko tudde baisse tension wu euh, kii bi débit internet bi loolu ngay ngay streaming war a def haute haute débit di streaming ak ak benn qualité bo xamante da ngay bëgg ki tok kërëm du la ci téléphone mais par télé ñu xam Europe ak connexion bi ni mu gaawee fofu dañuy taal seen télé dañuy suñu streaming yi nga site internet donc au début lañuy euh, full donc des fois da ngay obligé bu bu nga nga ba streaming peut-être qualité bi bi ci kaddu yi eh, serigne khadim sek yoyu le ci lañu daldi dugg ak yeen ci ab teunk ci ab eh, xibar lu jëm itam ci magalu kazu rajab ba na la li nga xamne mom eh, gi manam cérémonie officielle bi nga xamne ni japp nañu ko amal niki suba ah, ki nga xamne ni mom modi serigne abo mbake falilu mi nga xamne di khalifa serigne fallu dal di fessel ne mi ngi ñaan képp ko xamanteni ni yaangi ñew ci bobu le cérémonie officielle nga dal di fexé ba juroom ñenti waxtu bu tégalé fanwër ci ay simili mu dal di la fi fekk ah, ndaxte suba ak jam ki nga xamne mom modi khali di de général ginnaw mourides ginnaaw cérémonie officielle bi mom Serigne muntaha basirou mbake dafa wara dem fi nga xamne mom modi ci di bu Ndindi dal di fay dalo ab euh, bërëbu fajukaay bu yees boo xam ne fa amal mom modi di Serigne Ahmadou Badawi mbake di kenn ci euh, wa keur Serigne euh, Fallou mbake mom mo tabax beureu bu fajukaay xali général des mourides suba ak jam ginnaw cérémonie bi mu wara dem dal dalo li nga xamne modi beureu bu fajukaay bobule ba tax na cérémonie bi muy ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ca war a ñëw ñu daal di teel a ñëw ñu mën a amal mbir ma euh, ngir kilifa yi daal di mën a jóg daal di dem fi nga xam ne moom moo di ca euh, foofale ca euh, ndindi Eh, ginnaaw lu jëm ci màggalu ko Kazu Rajab hewan leen ko waxee woon beneen eh, ponk bi moom mooy niki tey jii eh, moom moo gi nga xam ne ni njiitum réew mi di président Macky Sall doon na ko waat ci kanamu askan wi waaye tam ci kanamu conseil constitutionnel ci fi nga xam jëm jam ñaajo waat googule nag di aada jo xam ne da daa bokk ci sarti réew bu Senegal yépp njiitu réew boo xam ne la mi d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes efforts, toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Président de la République du Sénégal, de sa prestation de serment, l'installe dans ses fonctions et ordonne que du tout, il sera dresser procès verbal conformément à la loi. La séance est levée. d'accord waat gi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall doon na ko waat ni ki tey jii ca kanamu conseil constitutionnel ca Diamniadio ngir juróomi at yi nga xam ne nii dëgmal na ko ci aaday Sénégal mu daal di taxaw ci juróomi attekat yi nga xam ne ñoom la ñu gën a wóolu ci réew bu Sénégal ngi daal di waat naka la ko war a euh, saytoo loolu nag élément bi ñu ngi ko am ci ndimbalul Moussa Niang feggoo woon ak Abdou Khadir Ndiaye jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon bàyyi xel seen télévision Touba TV rawat na yéen ñi nga xam ne yéen a fii taamoo taataane ay xibaar ponki xibaar yi ñaar rek rek la woon jëmoon ci màggalu Kazu Rajab édition 2019 a élément bi nga xam ne moom ngeen seetaan léegi di waatu njiitu réew mi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm way xarala yi nga xam ne ñoom la àndaloon ba ngeen man ñoo teg bët di leen euh, dig daje suba leen ñaa guddib jàmm jërë ngeen jëf